Woehoe, bananenkoeken. Ah, fatsoen. Uh, fucking green soda bullets. En dan kom een slijt en kom stil al mijn kaf. Drie. Nou staan hier achter my en skiet my. Hoe oorspronkelijk is jy nie? Hoe is hier my? Daar is 6 mense wat jou skiet, maar jy mik vir my. Lekke fokken jacht. Ja, was kakje. Kakje ook soms. Ook een makje met elkaar. En hoe was mijn ammo zo baie? Kan ik het net op 'n Nee, soos ek fucking ek word verkrag hier van alle kante af. Hoe ek staan voor jou, hoe skiet ek mis? Gaan wonder ek kan die spits die toilet so mis. Skiet die ding! Thank you! Thank you! Skiet die fucking ding dood! Fucking frak! blade. One duel. it. What? What a fool. Okay, well, I have to do it somehow. Even though my alba's full. Maar this, is, dit is the monster. achter met een audio doen. de vlees. Wat nou is ek ongedood? Het enig iemand voor mij se verband of of of of down of morfine of iets? Dit is vir mij se eentje op. Hallo, hallo. Nou, at least. You're not listening to him, right? Oh, yes, you're murder. Urran, urran, yes, urran, you're murder. Fucking hard to swim for by the pile. Okay, that was actually legit. get the board. Go I get the i En afpak my board. Okay, ek kan maar uitklim. Soos hoeveel keer moet ek nou nog pokken extra? Fokus op jy.